Waliknya orang-orang hak pasang syair hak tak tak apa ni tak ada faedah. Sebut teh dia tu pasang nakan khayalan yang jauh tak ada kena mengena dengan ajaran agama setengah-setengah tu kecek ataupun sebut benda-benda yang sesat syirik benda yang tidak berfaedah Itulah yang Allah Ta'ala firman. Ahli-ahli syair ni, goliknya, orang sesak, orang bodoh turut pok dia. Ya kelum ni ada belakang, pasal turut, turut, turut, pok turut. Apatah lagi, duk pergi kata kepada Kro'el ni, katanya, Kro'el adalah syair. Ha, ni Allah Ta'ala rayak di dalam akhir surah yasin Quran tu bukan syair dan Muhammad tu bukan ahli syair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Ayat 224 sampai 227 akhir surah asy-syu'ara sinilah namanya surah asy-syu'ara Allah Taala firman di dalam ayat 224 wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun dan ahli-ahli syair itu dituruk oleh golongan yang sesak, tidak berketentuan hala maknanya Waliknya orang-orang hak pasang syair hak tak tak apa ni tak ada faedah. Sebut teh dia tu pasang cintanakan khayalan yang jauh tak ada kena mengena dengan ajaran agama setengah-setengah tu kecek ataupun sebut benda-benda yang sesak, syirik benda yang tidak berfaedah Itulah yang Allah Ta'ala firman. Ahli-ahli syair ni, galiknya, orang sesak, orang bodoh turut buat dia. Ya kelum ni ada belakang, pasang turut, turut, turut, pok Apa Apatah lagi, duk pergi kata kepada Kro'el ni, katanya, Kro'el adalah syair. Ha, ni Allah Ta'ala rayak di dalam akhir surah Yasin. Quran tu bukan syi'i dan Muhammad tu bukan ahli syi'i. Bahkan in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Bahkan Quran tu adalah peringatan dan ajaran bacaan yang jelas dan nyata. Nota kaki 1243. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perbezaan di antara Rasulullah SAW yang benar serta mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jal. Dengan pendusta-pendusta, pawang-pawang dan ahli-ahli si'i, ahli-ahli sihir yang mendapat bisik ke dari syaitan, maka diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syi'i dan baginda yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair. Sebab apa tu? Sebab orang Arab dia dengar Nabi baca Quran ni. Dia tak serupa dengan kita baca. Kita baca, kita berasa katanya tak ada tak ada leksing serupa dengan orang Arab baca. Ya syair-syair ni saya pun tak ada dalil sangat dalam hal ni. Klon bahasa Sia, Sia bahasa Melayu kita tak tak tak tak dalil sangat tapi nak ayat katanya dah kelongcong perkataan yang disebut sebut sebut dia ada kap dia kita berat tahu kat ni minta maaf deh kalau dah saya sebut tak kena tapi nak ayat katanya kelongcong di antara perkataan ni perkata, dengan perkataan ni dia ada cium yong patu goliknya syair dalam bahasa Arab ni dia long tie dengan huruf yang super belakang Huruf halik belakang ni dia serupa belakang. Sebab tu orang Arab boleh dengar Nabi baca apa tu. Ih, Muhammad ni ngaji mana ni? Tak ada nampak ngaji. Tua dulu pun. Anak yatim pegang kambing. Lepas tu duduk pergi situ, pergi sini. Rana boleh pergi baca lebih daripada orang Tamada. Orang ahli syair dalam zaman jahiliyah pun bila dengar kera'ah. Pakai mengaku dah Allah. Tak boleh buat. Sebab tu setengah-setengah surah. Bila kita dengar ada akhir ayat dia serupa belakang. Nak misal dengan surah apa? Eh? Surah apa habis? Ah wasyamsi waduhaha ni habis sebut dah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha orang tamada payah nak pergi reka reka reka ha, ha ha ha ha ha ha akhir sekali wala yakhafu uqbaha tengok ha belakang masyaallah amisa ha, saya misa dalam surah surah maryam kaf ha ya ain sad ha ni huruf kita tak terjemah tak ada terjemah Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Nak di ya ya eh? Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahal al-azmu minni washta'ala al-ra'su shayban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Apabila kita perhati, perhati, perhati. Masya Allah. Akhir dengan pesing. Alih, alih, alih di belakang, belakang. Sama ada da ke, ya ke. Tapi long time dengan alih alih baris dak atas baris dak atas baris dak atas belakang inilah nak ayat katanya Quran ni daripada Allah Taala sendiri yang beri kepada nabi melalui malaikat Jibril lebih tinggi daripada syair-syair manusia biasa bahkan kalau dah kita ngaji sejarah orang Arab zaman jahiliah dulu siapa yang pandai syair ni syair dia ditulis dengan tulis semah dia panggil dengan tulis semah bukan ambil mah gi, gi duduk ayok apa ni duduk gi tulis tak tapi nak ayat katanya dua isi tong patu tu kita epeknya kita epek di Kaabah tiap-tiap orang yang boleh gi baca orang yang pandai baca zaman jahiliyah ni kalau gambar zaman lah ni orang katanya titik aliyu gi baca Ha tu hilih-hilih pala. Ih ih ih. Ha tu. Setengah-setengah orang baca syair ni teriak. Saya biasa dengan orang Arab bersyair. Orang ni dah teriak. La ilaha illallah. Dengan tempat kita tak hidup syair. Melayu taning kita ni bahasa pun lemah. Lepas apa tah lagi syair. Tak ada. Tak hidup Melayu pak kita. Tak tak sama dengan ahli-ahli bahasa kok Malaysia, kok Indonesia. Memang dia ada nak bahasa-bahasa Melayu ni. Orang hok cop doktor, siapa kau boleh profesor, boleh ke apa? Dalam bahasa Melayu tu. Dalam ah, dalam ha syair tu. Ha, ini ayat katanya tepat kita jarang orang yang cerdik bijak di dalam hal syair walaupun bahasa Melayu sekalipun. pun. tapi dalam bahasa Sia kalau zaman-zaman dulu lah, saya pun tak tak tak tak dalam juga ha ni iaitu nya Sun Thon Pu Sun Thon Pu ni masuk di dalam wicha bahasa Thai hak budak-budak kena ngaji saya tak ingat wanti ada satu wanti dalam dalam pati tinsia ni iaitu nya วันภาษาไทยแห่งชาติ iaitu เชิดชูยกย่อง iaitu สุนท Lepas dalam orang-orang Arab ni Masya Allah banyak. Negeri tu, negeri ni. Sebab orang Arab hidup dia ni dah Dia syair ni jadi benda biasa. Ni tengok dalam tafsir ni. Saya dah baca, baca, baca. Semua tafsir bukan arti katanya hak ni saja Bahkan semua tafsir adalah dia selit dengan syair, syair, syair, syair. Kita baca kadang-kadang tak sapa otak kita. Sebab apa? Sebab bahasa kita lemah Tapi bahasa dia adalah bahasa tinggi saya sebut so hak ni masa dak ngaji dulu dak ingat pandak-pandak saya sebut annasu lin-nasi min badwin wa hadirin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamun ha ni eh? dia katanya manusia sama ada dari bandar ataupun desa desa di sini artinya kampung semua tu pakat khidmat kamu dan kami walaupun mereka itu tidak mengetahui bahawa mereka mereka adalah khadam. Kita dengar bahasa Melayu eh penamanya kata tahu. Nak ayat katanya ha ni sebab tu tempat kita ni kena hurai dengan bahasa kampung. Barulah mudah faham. Kalau dia bahasa persuratan, bahasa rasmi, orang Melayu kita kurang nakak sikit. Bahasa Melayu. Kecuali orang-orang hok ngaji bahasa Melayu tinggi, ya dan nakak. Ya dengar pop dan halurah. Sebab tu saya duk royak semua. Kalau dia dalam halakah pagi-pagi hari Sabtu Ahad saya duk buat sini. Saya royak semua. Bila baca pak tu jadi nakak cepat dah. Pop pop pop pop. Nak wede dengan bahasa Melayu dengan benda hak kita dengar. Saya nak royak sat ni tak? Manusia ni sama ada duduk kedah ke duduk dalam kampung semua pakat khidmat gi mari belaka. Orang kampung kena asai, kena pengpa orang kedah orang kedah kena asai peng pa orang orang kampung walaupun mereka tak tahu ataupun tak terasa katanya pakak dok khidmat masing-masing orang kampung kalau dia dia tak nani tak tak apa ni tak tak tak tak buat kebun orang kedah nak makan lagu mana ha barulah kita gambar oh lagu tu apa tah lagi syair zaman jahiliyah ni siapakah dikira sebagai ilmu besar di dalam Islam. Nabi kadang-kadang setengah-setengah perkara Nabi mai Patiset, syair zaman jahiliyah duk di dalam Islam Nabi Yomram dan sahabat Nabi pun Yomram sebab bahasa orang zaman jahiliyah dan awal-awal Islam dulu adalah bahasa yang bersih dia panggil bahasa tulin dengan maklumat tulin artinya bahasa yang bersih cuci sungguh dia tak campur dengan bahasa lain. Ha tu bahasa-bahasa Arab sehingga ke apa? Jadi dalil bukti dalil kaedah-kaedah bahasa Arab. Dalil ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya. Benar-benar bahasa ini ni kalau dia orang ngaji dalam rabob dia dalam mahawuti alai tahulah katanya oh ya ya ya syair jahiliyah ni adalah syair yang bersih. Tapi ada sebahagiannya Hak tu hari ni iaitu nya puak-puak ahli syiah kecek rui perai. Tak tahu pas sekarang. Kecek kecek rata terutamanya orang di zaman belakang-belakang lepas pada Nabi lah. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Nama dia Abu Nuwas. Orang Melayu kita, Wallahu alam lah. Orang Melayu kita panggil Abu Nawah. Gama Abu Nawah ni, pesan nakal-nakal, pesan suka-suka Abu Nawah. Tapi dalam orang Arab Allah alam tak ada tak ada pasal cerita nakal supaya bagi Melayu kita pok ne mok ne. Ingat tak? Nah, bahasa Melayu hak sungguh dia panggil pok pandir. Ha, pok pandir bukan pok ne. Melayu pak kita panggil pok ne mok ne. Ha tu. Pok pandir. Pas tu orang Arab hak pasal buah hisyai namanya Abu Nuwas Wallahualam Abu Nawah tu lah ko ke Abu Nuwas hak lain Abu Nuwas ni dia suka makan arak makan arak bila dia makan arak dia mula syair sedak lalu dah siapa ke orang hak royak di dalam sejarah katanya tak ada nak tulis benda hak dia kecek tu banyak doa sedak doa sebab apa bila dia makan arak dia sedak syair Supaya juga saya baca di dalam sejarah Sultan Pu apabila dia maki Arab dia naik perahu dia ambil ke apa orang nanti nak menulis di menam cau praya dia naik perahu pak tu yang mula klon sebut sebut sebut orang apa tulis keras keras keras keras dengan sebab mabuk dia tu jadi kecek tubik jadi klon wallahu alam hak ni saya baca dalam buku-buku dalam sejarah sebab itulah Tuhan pun seolah-olah katanya tak tak sewi jadi ahli-ahli syair ni duk sebut benar-benar hak rai perai mai mi prayot tak ada faedah sebut benar hak tak ada nak amal ni tak ada nak buat ni sebab tu dalam sejarah ni ada tiga orang sahabat sebab boleh turun surah syuara adalah duk sini iaitunya Hassan bin Thabit ni orang yang awusul zaman jahiliyah Lepas tu dia masuk Islam. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, Ka'ab bin Malik. Tiga-tiga orang ni, orang reda-reda dia panggil. Orang pasal bijak ma di dalam syair, zaman jahiliyah lagi. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala buka hidayah kepada mereka, mereka masuk Islam. Terutamanya Hassan bin Thabit, dia panam nulis, panam syair dan orang bijak. Dialah tulis wahyu tulis Quran di zaman Nabi Nabi suruh dia Hasan mung tulis Quran Nabi baca dia tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis Alhamdulillah Nabi pun guna dia juga dalam masa nak apa nak pacar dengan orang-orang kafe hok pasal panda syair dia pun bob lawan dengan syair orang panggil totop dengan kata-kata Allah orang kafir Ha nak ayat katanya bukan perang melalui pedang dengan anak panah saja. Kadang-kadang totop dengan perkataan eh ni. Kadang-kadang Allah pok-pok tu. Pah orang apabila dia dengar benar holuk sim dah, siapa kata bi mata sebab saya dekat ayat sini. Tu bi mata ni siapa mengisok. Sek sek sek sek sek. Masya-Allah. Ni orang-orang yang tu heavy bijak pandai dalam syair. Yang mari belakang ni dalam otak dia ni dia cepat perkataan eh" dia mari Tuhan apa ayat saya baca tak habis lagi dah alik bawah saat ni dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syair dan baginda yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik kerana ahli-ahli syair lazimnya tidak berdasarkan kebenaran hanyalah menurut khayal semata-mata dan mereka yang demikian hanya menjadi ikut teh bagi orang-orang yang sesak. Nah, ha, orang-orang sesat, duk turut ahli syair. Ini ha, ahli syair yang orang pasang tak kena lah. Orang pasang kecek dia apa lagi. Itu saya kata kena lagi. Kita pergi boleh dua ayat lagi. Nah. Saya nak, nak tingkai ayat ni esok. Akhir surah ni insya, insya Allah esok. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan halau dalam tiap-tiap jurang lembah maknanya khayal dan angan-angan kosong nah, jadi tak ada kira duduk di corok di jeruk di apa ni duduk di tempat mana tu pok-pok ahli syair kecek dua ipai supaya dengan orang hak pasang buah hilagu tu lah orang hak pasang buah hilagu. nak rong hak sungguh bukan orang hak buah nyanyi turut orang dak orang hak jadi nak rong sungguh ni masya-Allah hati dia duduk dengan lagu Lepas tu dia pandai rekod lagu. Ambil kata eh tu bubuh sini, bubuh sini, bubuh sini. Jadi sutil lagu. Ha tu. Tu dia panggil. Kalau dia bahasa sia, dia panggil prapan. Prapan tu artinya orang yang rekod tulis lagu. Nak wrong boleh jadi orang lain. Tapi orang nulis orang lain. Ha tu sebab tu lah. Orang-orang jadi ahli syair ni, Masya Allah. Tu hewi kepada dia tak? Lah hati dia duduk dengan benda-benda tu hari-hari. Sebab tu setengah-setengah orang -setengah hak pasang buah lagu lah. Buah nyanyi, duduk dalam bilik air nyanyi. Bila-bila basuh nyanyi. Bukan? Duduk atas kereta popeng-popeng mulut dia yang dia nyanyi sokmo plon-plon suka hati. Patu dia buat nak dengar lagu. Ha, orang pasang kaki DK yang nak dengar DK. Ha, orang pasang suka nasi yang nak, nak dengar nasi lagu, lagu. orang apa beri Quran dia nak dengar Quran Ya angin orang ya tak suka ha tu akhir sekali wa annahum yaquluna ma la yafalun dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya maknanya dok sebut sebut sebut benda hang tak ada nak buat ni tak ada nak amal ni lepas tu hai pun ayat di dalam surah as-saff nah ha. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Hei orang-orang beriman, buat apa? Muduk kecek dulu. Benar hak kamu tak ada nak buat. Ha. Dosa besar dan kemurkaan eh, Allah Ta'ala yang sangat besar. Muduk kecek, kecek, kecek. Benar hak kamu tak ada nak buat ni. Muduk kecek apa? Ha, tu. Sebab tu, bila kita tengok ayat-ayat pasal ni, kita gambarlah katanya, bukan arti tu helare syi'i tak bukan tu benci kepada ahli syair tapi sebutlah benda hak molek benda hak berpaedah nah supaya kita kak, lah, kecek ke apa-apa keceklah benda hak hak berpaedah benda hak rupai benda boleh apa ni bawa kepada baloh takai pecah belah tak sah kecek eh? tak ada kira di weti ngajar ke dalam masjid ke atas panggung ke atas apa tak usah tak sah. kecek benda hak molek benda hak boleh bawa kepada kita jadi molek jadi baik jadi bersatu dan sebagainya eh, masa habirah insyaAllah untuk hari ini sekadar ini lepas itu insyaAllah kita sambung semula sebab ada lagi nata kaki yang panjang di dalam pimpinan Ar-Rahman Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh